Cuestiónose o tempo monocorde. O que acocha o misterio. El que somos nós escribindo. Bebendo. Por non suicidármonos. Pois non saberíamos utilizar o desencanto para vender a estadía. Solicito que o vento me espante como o verbo a pala e a palabra. Que a palabra e o verbo me espante como o vento.